Привет, друг. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию, как говорится, всю соль без воды, и поэтому все излагаю кратко, чтобы не утомить твой мозг обилием информации. Примечание. Для комфортного усвоения возьми карандаш или ручку с блокнотом и записывай дела и пометки к своему случаю в жизни. Важно, Прежде чем слушать данную главу моей книги, обязательно нужно прослушать предыдущие главы, по порядку начав с первой и только потом переходить к прослушиванию данной главы. Переходи по ссылке, которая сейчас возникла в правом верхнем углу. Итак, продолжение книги. Для соискателя. Руководство или инструкции по поиску работы. Напомню о чем книга одной строчкой из предисловия моей книги. Сегодня будем фильтровать мутный океан вакансий. Приятного прослушивания. Глава 5 Шарашкина контора. Вот мы и подошли к неплатежеспособным работодателям. Тут так же, как в главе 4 помогают друзья, родственники и получают ясно и дело больше и раньше вас. Деньги, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Проработал я две недели, все было норм, но как появилось больше людей, начались задержки с выплатами. Мало того, что сырье не продается, так как оно еще не готово, так еще и сталкиваешься нос с носом вот с таким обстоятельством. В этот понедельник прихожу я на работу, а тут бац, висит замок. Я знаю точно, что работает полный станок в исправности, ключ под ковриком, бери и работай. Звоню работодателю и спрашиваю, почему закрыто, а он отвечает, приходи завтра, на сегодня для тебя нет работы. Но по сути, ни для кого нет работы. Ведь цех закрыт, я отхожу от шока и принимаю решение уйти. Захожу, смотрю все в норме, собираю вещи и уходя пишу смс с текстом. Вот мои реквизиты, скинь мне зарплату за вчерашнюю смену. А вечером проверяю наличие необходимой суммы и звоню сообщить, что завтра не выйду. Работодатель так и не понял, что я больше не приду. Звонит мне на следующий день утром. Но потом, судя по пустому шкафчику, осознает, что я вчера сказал правду. Продолжение читай в следующую субботу. Подписывайся на мои каналы. С уважухой Макс Саныч. Thank you.